assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak bugungi videorolikimizda ko'pchilik savollariga javob berishga harakat qilaman videorolik orqali ya'ni shaxsiy kabinetga qanday kiramiz degan savol bo'lyapti va qanday foydalanamiz deyapti shu shunday savollar bo'ldi shu savollarga javob berib o'tamiz buning uchun men yangi xrom oynasini ochib olyapmiz bu yerga kerakli pochtani kiritamiz misol shaxsiy uchun shaxsiy o'zimni pochtamga kiradigan bo'lsam yoza olamiz nuqta com dalya tugmasini bosamiz bosiladi bu yerda parol kiritamiz men brauzerga kirib olyapman tushuninglar men hozir shaxsiy kamga kirganim yo'q brauzer oynasiga men maxfiy kod xavfli ta'minlash uchun kod kod jo'natadigan qilib olganman kod keladi hozir menga ho'p yuz oltmish besh 665 665 bu bir martalik kod keladi shunaqa har jo'natgan zali har boshqacha boshqacha keladi bu mana brauzer dasturimiz ishga tushdi okey kattalashtirib olamiz ekranda настройка яркисini hop o'zimizga turib olaylik hop okey endi biz pochtamizga kiramiz pochtaga kiramiz u ochguncha yana yerda yangi o'yin ochamizda google google deb qidiramiz hop mana bu yerda pochtamiz ochilyapti mana biz bu yerda mana google for educationni yozamiz tayyor yozilgan mana shuni yozdim men doim shu tartibda kelaman endi sizlar hamma o'z ixtiyoriy yo'lini tanlashi mumkin men o'zim mana shu tartib bo'yicha kelyapmanchi sizlarga shu bo'yicha tushuntiryapman tanlaymiz pochta hali ham kirishda davom etyapti pochta aslida bizga kerak emas u ho'p registrni tanlaysizlar men hozir shaxsiy kabinetga kirib ketyapman tushuntira olaman shaxsiy kabinetga bu pochta pochtaga kiryapti qani uzilish bo'ldi intensiya sekundligiga sal yuzaga kelib kirib olsinchi hop registrda bosyapman haligini noto'g'ri kirib olgandim mana shuncha boshqatdan kiryapman shuni bosamiz yangi oyna ochildi mana eski oyna bu yangi oyna ochildi ko'ryapsizlar brauzerimda chiqib olmay mana shu joydan tanlab davom et qilib yo'qolsa mayda beti chiqmayapti davom qilib yangi bo'lim ochib o'zim uchun kiryapman okey ingliz tilini tanlang dedi mayda mayda o'zbek tili yo'q hatto rus tili ham yo'q mayda negadir urush sabab bo'lsa kerak bu ham rus tilini chiqarib yuboribdi ho'p mana sizlarni bilib o'yla shaxsiy kabinetinglar mana mana shu. Teshabayev Mirjalol deb chiqyapti. Bu men shaxsiy kabinetim. Buni men tahrirlash qilib o'zgartirib e, edit profil deyapti. Edit profilga kiraylik, yaxshi tushuntiray bir boshdan. ho'p Ko'ringlar, mana men misol uchun tahrirlash bo'limiga kirdik. Bu yerda men ma'lumotlarim turadi. endi sizni ham ma'lumotlaringiz xuddi shunga o'xshab turibdi ko'ryapsizlar pochtani o'zgartira olmayman ismni o'zgartira olmayman va familiya ko'ryapsizlar mana shu joylarda yozuvlarimiz o'zi xira bo'lib turibdi shu joylarni o'zgartirib bo'lmaydi mana bu joylarda xato qilsak o'zgartirishimiz mumkin va qaytadan sertifikat so'rov qilishimiz mumkin agar qanaqadir imloviy xatolar bo'lishi mumkindir tushuntira olaman demak endi ko'ryapsizlar mana faollashtirib bo'lmaydi buni mana bugungi ko'ryapsiz mana ixtiyoriy o'zgartirish mumkin lekin bu onda iloji yo'q bu sizni bu esa google kompaniyasi tarafidan mualliflik huquqini mustahkam qilishdan asos bo'lgan bunga shuning uchun haligi hammani ko'pchilik so'ralyapti meni shaxsiy akkauntimdan deylik shaxsiy akkauntimdan boshqani hujjat keladimi yo'q sizni shaxsiy kabinetingizda ism familiya sizniki bu demak sizniki agar siz sertifikatingizni siz shaxsiy komment deb bersa boshqa sinchi kelsa demak o'sha sizniki emas imloga xato yozib qo'ygan taqdirda ham u sizga o'tmaydi shuni hisobga olib qolasiz hop meni internet biroz sekinroq shuning uchun pauza pauza qilib olyapman sababi загрузка ancha vaqt olib qo'yyapti hech qanday baylab o'zgartirishlar qilmaydi faqat pauza qilib ochib olguncha kutyapman xolos hop ko'ryapsizlar hop mening sertifikatlarim kvitansiyalar ishonch uchun ro'yxatdan o'ting imtihon uchun ishonch deb uzr baholarim va bosh sahifa va meni sertifikatlarimni tanlaysiz hozir sertifikatlarda hech qanday shtrixli kod yo'q hozircha yoki raqam yo'q kelajakda bo'lishi ehtimoli bo'lishi mumkindir endi misol hozircha yo'q hop lekin asos kerak sizga qayerga berasiz adliyaga berasizmi yo boshqa rayonga berasizmi havola degan narsa kelyapti havola hozirgi kunda men google kompaniyasiga to'g'ridan to'g'ri yozishdim yozishganimda yigirma ish kunida kelinadi deyapti yigirma ish kunida kelmaganlarki bor aqabaqa misol kimnikida o'n sakkiz kunda kelgandir kimnikida yigirma besh kunda kelyapti shunaqa lekin qachondir keladi havola o'shangacha shaxsiy kabinetdan foydalanib turasizlar so'ralgan joyga bu yerda mana sizni mana google education maraka o'ttiz olti oy davomida amal qiladi mana meni uchun ikkita sertifikat turibdi ya'ni sertifikat sanasi yigirma oltinchi noyabr to'liq o'qiganman buni hop qarab turinglar endi e, yigirma oltinchi noyabr to'liq o'qiganman mana yigirma oltinchi noyabrda anaqa qilganman sertifikatni olganman keyin ikkinchisini yigirma to'qqizinchi noyabrda olganman ho'p birinchi sertifikatda sizniki mana ko'ryapsizda teshabbayev mirjalol meni shaxsiy kabinetim mana shu shaxsiy kabineti mana shuni aytiladi pochtani emas pochta u boshqa narsa mana birinchi darajali sertifikat hozirgi degan ustidan bossam sizni sertifikatingizni asosi chiqib keladi ya'ni sizni sertifikatingiz seriya nomerlari ya'ni raqamlari shu yerda chiqib keladi siz mana shu asosida siz xohlasangiz skrinshot qilib printerdan chiqarib bering xohlasangiz kirib ko'rsatib bering xuddi shu joy sizniki bo'ladi shuni ustiga bossa xuddi hech qanday qog'ozga chiqargan seriya nomeri yo'q sertifikatlarimiz mana shu joyda asosi turadi mana sertifikatlash birinchi darajali katalog raqami raqami turibdi o'zini o'zini bu raqam har bittanikini o'zi alohida alohida bo'ladi hech kim raqami o'z o'ziga to'g'ri kelmaydi mana shu yerda teshabbay mirjalol meni raqamim mana shu hop sertifikatlar sanasi mana turibdi eng erta sertifikatlar sanasi ham turibdi mana o'sha hop tugash muddati shu hop sertifikatda raqamingiz na na bo'yicha turadi bu hop joriy holati hozirgi mana mana turibdi o'zbekchasiga перевод qo'yganman hozirgi ho'p sizda qanaqadir e, imloviy xato bo'ldi yo nimadir xatolik bo'ldi e, misol teshabayev mirjalol mirzajon o'g'li demoqchi edim mirzajonovich deb yubordim lekin pasportda mirzajon o'g'li bo'ladi shuning uchun ana shu mirzajon o'g'lini o'zgartirdimda pastdan saqlash э, qildim va bu yerda kirib turib qayta elektron yuborgish elektron pochtaga yuborishni bossam sizga shu haqiqiy ism o'zingizni ismi familiyangiz to'g'rilangan holatida boradi bu gapni sertifikatda ism familiyani o'zgartirish mumkin deyapman bu lekin buni emas tushunyapsizlar shuni bu yerda o'zgartirib bo'lmaydi mana shu yerda narsa google kompaniyasidan ro'yxatdan o'tayotganingizda shu google educationda xuddi o'sha joyda sahar qilishgacha bo'lgan jarayongacha yozgan ismlaringiz ism familiyasi turadi bu yerda ho'p menimcha tushunarli bo'ldi tushunmagan joylar bo'lsa kommentariy yozib qoldirasizlar qo'ldan kelgancha bilim yetgancha harakat qildim endi kvitansiyalarimiz turibdi kvitansiyalarimizga ham kiradigan bo'lsak mana kiryapman faqat hozir yana pauza qilib turaman kvitansiya sekinroq kiradi shuning uchun ho'p uncha kutdim to'g'risiga anchagina kutib qoldim internet hozir kechga yaqin slavilash ketgani uchun загрузка to'xtamadi shu yerga kirsalaring sizlar kvitansiya bo'limiga kirasizlar ya'ni necha marta yiqilgan bo'lsa mana shu to'lovlar pullari mana shu joyda kun turadi necha marta to'lov qilgansiz yoki pul tushirgan bo'lsangiz qaytib ketgan bo'lsa orqaga boshqadan tushirgansiz ana shulargacha hamma izi turadi bu yerda to'lov qilmoqchi bo'lsangiz bu menyuga kirasiz baholasini tekshirmoqchi bo'lsangiz mening baholamga kirasiz menimcha tushunarli bo'ldi savollar bo'lsa shu aytganimdek kommentariyga yozib qoldiringlar qo'ldan kelgancha yordamlashamiz sog' bo'linglar omon bo'linglar video yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yasizlar yangi mehmonlar kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar yaxshi kunlarda ko'rishguncha